¿Qué necesito para realizar el CAF? Un ordenador personal de sobremesa o portátil. Una conexión a Internet ADSL. Un navegador de Internet. Un usuario y una clave de acceso a la plataforma en línea CAF. Y unos auriculares. Recuerde,